құрметті тыңдармандар сүйемде екінші бөлімі қабыл асқат шай болған соң қаланы бір айналып келмекші болды университетке келіп құжаттарын тапсырды ол құжаттарын тапсырып болған соң сыртқа шығар кезде бір бойжеткенмен абайсызда соқтығысып қалады қыздың қолындағы құжаттары шашылып жерге түсті асқат қыздан кешірім сұрап жерге түскен құжаттарды жаңағы бойжеткен екеуі жинай бастады барлық құжаттарды жинап соңғы құжатты екеуі бірдей бір шетінен ұстаймын деп асқат қыздың қолынан ұстап қалады кешірім өтінемін деген асқат орнынан тұрып қарағанда ғана әлгі қызға көзі түсті ақ құба келген қой көзді шашы бұйра оймақ ауыз қиылған қасы бар бәрі де Асқаттың тұла бойын шытырлатып өтті қыз алғысын айтып құжаттарын өткізу үшін ішке қарай кіріп кетті асқат шығудың орнына сұлу қыздың артынан тәнті болып есік алдында тұрып қалады сырттан кірген жігіт бауырым бір шетке тұрасың ба деген кезде ғана асқат сыртқа шыққан еді сырғаш әпкесі жұмысқа кеткен үйде ешкім жоқ үйге барғанша біраз серуендей тұрайын деген асқат қаланы біраз аралап келді асқат жолай әлгі бикештің бейнесін көз алдынан өткізіп өз сондай сұлу екен оның атын сұрап алуым керек еді бірақ қалай бір көргеннен танысайық десем ол дұрыс түсінбей қалуы да мүмкін ғой енді оны кездестірер ме екенмін а иә оны кездестіремін ғой себебі ол мен құжат тапсырған университетке құжатын тапсыруға келді ғой яғни ол сол жерде оқиды деп ойлап келе жатыр оқу басталғанша тағатсыз тағатсыздана күнде сол қыздың бейнесі көз алдынан кетер емес асқат өзі де түсінбеді махаббат деген осы ма сонда мен оған қаш болып қалдым ба жоқ олай емес бұл кездейсоқ нәрсе болуы мүмкін оны ойламау керек мен оның сыртқы бейнесін ғана көрдім бірақ оның жан дүниесін әлі де білмеймін ғой деген асқаттың ішкі әлемінде өзара шағы жүріп жатар дегенмен махаббат оған қарасын ба күнде ойынан сол қызды шығара алмай қойды тіпті күндіз де түнде де оның бейнесі көз алдында көлбеңдеп тұрып алды асқат оқу басталғанша жұмыс істеп көрмекші болды ол ойын анасына қоңырау шалып айтқысы келді анасы болса әлі де ұлын ойлап отыр ұлының жұмыс істеймін деген сөзін естіген кезде ұлым сен әлі қаланы толық білмейсің ғой деген анасы уайымын жасыра алмады мам мен қаланы біліп алдым білесіз ғой менің бір көрген жерімді жаттап алатынымды деп жауап берді асқады. жарайды ұлым тек абайлашы Азыр алаяқтар көбейіп кетті. Сенің ақыңды бермей қоюы да мүмкін. Әлде әкеңе айтып көрсін бе екен? Сенің тапқан жұмысыңның негізіне өзі сөйлесер, деді анасы. Жоға анашым, керек емес. Әкемнің онсыз да аяғы ауырады ғой. Өзім сөйлесемін. Балам, олар сені бала көріп алдауы мүмкін. Онда сырға шапкен екеуің бірге барыңдар. Жақсы анашым, деген асқа тұтқаны қойды осы анам да әлі мені уайымдаймын деп уайымдауын қоймапты ғой деген асқат бір күріп алды арғы жақта отырған сырғаш әпкесі анаң сырғаш әпкең екеуің бірге бар деген болар деп күлді иә оны қалай білдіңіз деп сұрады асқат міне әлияны бес саусағымдай біліп алдым ғой ол әлі сен жұмыс тапсаң талай рет хабарласады әсіресе айдың соңында ашаңдадың ба деп қайта қайта хабарласады деді сырғаш неге қызық екен анам деді асқат иә біз аналар сендерді қанша есейсеңдер деп бала көреміз ғой бірақ әлия сонда да тым уайымшыл адам ғой ол үшін де емес ағама көлік айдатпай қойған ғой деп күлді сырғаш иә деді асқат асқат өзіне ыңғайлы жұмыс іздей бастады қолынан онша ештеңе келе бермейтін сол себепті де ол өзіне оңай жұмыс қарастыра бастады бүгіндікке бармаған жері қалмады алайда бәрі де өзінің қолынан келмейтін жұмыс еді бірақ асқат уақытын құр өткізгісі келмеді жұмыс істесем әлгі бикешті ойламайтын шығармын деген ой да жоқ емес ертесіне тағы да біраз жұмыс қарастырып көреді аралап жүріп өзіне лайықты жұмыс тапқан да сияқты не болса да осы жерді көрейін деген асхат ішке кірді бұл сауда орталығы еді сыртында жұмысқа аламыз деген жазуды оқып кірген іште оны жасы елуге таяп қалған бір әйел қарсы алды одан біраз нәрселерді бір қазақшалап бір орысшалап сұрай бастады Асқат оған барынша жауап беріп жатыр әлгі әйел оған жақсы сені қабылдадым тек екі күн бойы сынағымнан өту үшін тегін жұмыс істейсің деді жақсы рахмет қашан бастайын деп сұрады асқат ертең таңертең сағат жетіде осында бол деді әйел асқат әпкесінің үйіне қайтты